Danke, danke, liebe Kat. Guten Tag miteinander. Es ist kein Wunder, dass die Sonne genau dann scheint, wenn ihr mit eurem Fest beginnt. Und das ähm, ist nicht nur ein gutes Zeichen, sondern das habt ihr verdient. Ich habe Kat vor zehn Jahren kennengelernt, als ich äh, in den Nationalrat kam und eines Morgens auf meinem Weg zum Bundeshaus, dort ein Zeltverschlag stand und dort eine Frau in einem Rollstuhl saß, die dort die Nacht verbracht hat. Und den Mut und diese Hartnäckigkeit und, und diese Fröhlichkeit am Morgen um sieben nach einer durchwachten Nacht mit Lärm und Besuch Schutz der Nachbarschaft, hat sie mir unheimlich Eindruck gemacht. Und das war, glaube ich, wirklich der Anfang unserer Zusammenarbeit. Ich bin ähm, mit Kat und mit Ihnen allen unglaublich froh, dass das einmal etwas ist in der Politik, wo wir gemeinsam auch einen Erfolg feiern können. Das ist nicht überall so. Und äh, Jürg Stahl hat es gesagt, es, es ist, das Assistenzbudget ist darum auch ein Erfolg geworden, weil wir es geschafft haben, respektive CAT es geschafft hat, über die Parteigrenzen hinweg äh, Kontakte zu knüpfen und eben äh, eine, eine Mehrheit zu finden, dass das jetzt eingeführt wird. Jetzt warten wir noch auf die Verordnung, damit dort hoffentlich dann auch äh, mündige äh, Menschen mit Behinderung eine Möglichkeit haben, ein Assistenzbudget Budget zu beziehen oder eben äh, unmündige Erwachsene ebenfalls. Und für mich ist klar, äh, wichtig ist, dass jeder Mensch in diesem Land ein selbstbestimmtes Leben hat leben kann und dass wir gemeinsam versuchen, eben das Umfeld zu schaffen, damit es gar keine Behinderung gibt. Und das ist nicht nur für körperliche Behinderungen, das ist eigentlich für, für alle Menschen eigentlich das gleiche Grundbedürfnis. Und ich möchte neben Kat natürlich euch allen einfach ganz, ganz herzlich danken, weil ihr habt so viel äh, Mut bewiesen, und so viel Engagement gezeigt und ihr seid immer auch wieder gekommen, wenn Kat gerufen hat, jetzt müssen wir wieder etwas machen in Bern, hm? sonst schläft es ein. Und das ist das Wichtigste eben, dass man dran bleibt, dass man nicht aufgibt. Vielen Dank und genießt es. Ähm, es ist wirklich verdient, dieser große Etappensieg. Und noch einmal danke, Kat, für, für alles weil es ist immer so, wir lernen auch ganz, ganz viel, immer von euch, aber auch von den Kontakten und von der Arbeit und Dankeschön an euch allen. Alles Gute. Wir bleiben dran gemeinsam.